咦？咦？咦？ cucunya tipu pupu pupu pu pa tu tu tu tu pa tu tu tu tu tu tu tu Ah, ah, ah, ah. ah. ah, ah 我们之间的距离好像无远又无近。干嘛？ 你在干嘛？你别笑。 家，这就是 你干嘛呢，图图？不是我这钱怎么得罪你了？ <laughs> 不是你干嘛，老图？ <laughs> 不是图图，你干嘛？